Tourisender Alsfeld hier am Apparat, Weppler. Äh, Mendrik hier von Freuder Fenster und Türen. Ja, hallo. Wir waren am 20. Dezember bei Ihnen und hatten einen Nachtausflug. Ja. Und äh, ich muss Ihnen mitteilen, dass der Nachtwächter leider betrunken war und das geht überhaupt nicht. Oh, das tut uns furchtbar leid, ja. Ähm, wir werden uns auf jeden Fall drum kümmern. Ja, das hoffe ich. Ähm, die Chefleitung, die wird da auch nochmal ähm, verschiedene Wege einleiten. Äh, Sie müssten mir jetzt noch mal sagen, äh, wann das war und wer das war, also welcher Führer. Also das war am 20. Dezember. Ja. Äh, die Nachtführung begann um 20 Uhr. Ja. Aber den Namen weiß ich leider nicht mehr. Okay, dann werde ich mich darum kümmern und werde da was in die Wege leiten. Ähm, wir werden uns auf jeden Fall nochmal melden bei Ihnen und ja. Gut, vielen Dank. Das hoffe ich. Kein Problem, gerne. Ja. Tschüss. Tschüss.